Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, welcome, welcome to channel Studio Salam sejahtera untuk yang berbeda agama. Baik sahabat-sahabatku atau saudara-saudaraku atau kakakku yang cantik-cantik dan imut-imut beautiful. Ya, Miss Sister, thank you, thank you support my support. Uh, channel to Studio itu, channel pemalu. Salam pemula-pemula sahabat-sahabatku. Baik yang berada dalam negeri maupun di luar negeri ya tetap semangat semangat berkarya menghibur diri pribadi dan orang lain yuk tunjukkan pada orang-orang yang menghina kita atau uh, melecehkan konten-konten kita ah konten lu jelek konten lu amuradul masa bodoh jangan dengarkan omongan orang lain karena untuk maju itu kita banyak tantangannya banyak orang yang mengiri karena orang yang seperti itu tandanya orang tak mampu Yuk, ah, rokok dulu sahabat-sahabatku. Ya, jadi sahabat-sahabatku, untuk yang sudah bisa live, live, live, live, live, baik live streaming ataupun live silent ataupun live primer, itu sangat mendukung untuk kita ya sahabat-sahabat channel kita ya live streaming belajarlah live streaming jadi untuk memperkenalkan uh, channel kita di dunia youtuber ya. Kadang kan youtuber ini kita kan on secara seluruh dunia melihat eh, channel-channel uh, kita. Jadi kita harus sering tampil ya, harus sering tampil, sering tampil, sering tampil. Kalau menurut saya ya percuma juga kalau kita uh, share ya di WA grup WA. Paling kan orang yang nonton itu itu aja. Jadi menurut saya uh, buat pemula udah yang penting uh, tetap seperti biasa upload video upload video uh, mau sehari dua kali ataupun tiga kali nggak ada yang menonton tidak apa-apa tonton aja dengan akun yang lain uh, di HP kita HP satu bisa juga itu jalan terakhir ya nah untuk yang kedua ini kita lab silent lab eh, lab lab belajar lab kan belajar lab itu sangat perlu ya untuk uh, memperbaiki untuk untuk mempromosikan channel-channel kita ya ke seluruh dunia mau jam waktunya jam berapa mau jam berapapun ya terserah ya mau pagi mau subuh mau siang mau malam live streaming bisa eh, nggak masalah untuk waktu ya pasti adalah pasti ada yang menonton pasti ada yang menonton eh, bila mana eh, malu ya malu live streaming karena munculkan kita muka kita di depan ya dulu saya seperti itu dulu saya seperti itu Uh, sekarang saya udah bukan pemalu lagi pemalunya udah luar biasa udah hilang dan ngobrol juga nih saya sekarang alhamdulillah udah lancar saya juga heran kok bisa begitu nah bila uh, solusi untuk malu untuk malu misalkan dalam live streaming jadi si kameranya itu kita jangan ditujukan ke muka kita ya tujukan aja ke sesuatu benda kalau pakai HP kan HP ke apa misalnya kita lagi di jalanan kita ingin ke jalanan ataupun kalau di rumah ya bisa ada bunga nih kita sorotin aja ke bunga atau ke misalkan ke hewan peliharaan ya atau bisa juga ya ke ayam apa apapun bisa ya itulah ada yang pokoknya video-video saya seperti itu sih saya jujur apalah adanya sesuai dengan kenyataan ya berdasarkan pengalaman saya pribadi nah bila malu ya seperti itu terus uh, ada lagi biar lebih tuh khusus untuk pemalu pemalu banget pemalu banget ya gunakanlah dengan lab silent lab silent sama kameranya itu kita tujukan ke sesuatu benda ya baik teh manis apa teh kotak teh botol teh susu teh susu pokoknya apapun bisa jadi loh itu ide-ide ide yang cemerlang loh itu di luar nalar ya saya juga seperti itu ya mau sejam dua jam tiga jam nggak apa kalau apalagi kalau di rumah ada wifi ya wifi wifi bisa tuh ya itu lebih lama bisa uh, lab streaming lab sealant terus sama satu lagi lab primer lab primer itu bagus juga tuh ya bagus ya belajar belajar belajar lab lab trimming lab silent live primer silahkan aja untuk menambah jam tayang kita jam tayang kita tuh bisa berkali lipat ya apalagi kalau yang hadir banyak ya 50% dari uh, yang subscribe kita itu bisa meningkatkan jam tayang kita lebih bagus misalkan penonton 3 tiga orang kalau lama ya itu bisa apa tuh jam tayang kita ya 30 30 ya 30 padahal yang nonton tiga orang 30 jam maksudnya ya dan kalau bisa nih ini uh, ntar aja lah yang dibahas yang lain aja bahas yang ini aja ya jadi jangan ragu-ragu untuk belajar lab ya lab streaming lab silent lab primer lihat aja lihat di konten-konten yang lain ya jangan melihat konten satu channel aja konten yang lain-lain ya Eh, saya tidak menjurumuskan, saya kepingin uh, berbagi ilmu supaya maju bersama, sukses bersama ya sahabat-sahabatku dan bila mana kepingin melihat betul enggaknya sih konten orang itu tutorial-tutorial ya dilihat aja bener nggak sih di video-video mereka itu sudah dapat iklannya terus iklannya muncul terus nggak nah itu ya seperti itu yang perlu diketahui juga ya ya lap silent kita lap silent tuh bisa bilang mana mau tidur biarin aja anteng 3 jam 5 jam pokoknya ada ada ide-ide ide-ide aja ya apapun bisa jadi pot bunga ya pot bunga yang apaan apa gambar apa gambar boneka apa gimana bisa itu ya lumayan ya menambah jam tayang juga sehingga untuk eh, mendekati mau monet kan misalkan udah 1000 subscribe terus jam tayangnya kurang jadi kita bisa berbarengan ya berbarengan Eh, seribu 1000 subscribe jam tayangnya pas juga tuh lebih enak ya ntar dapat email juga dari YouTube ya disuruh daftar monet ya semoga bermanfaat ya sahabat-sahabatku jadi untuk seorang youtuber menjadi seorang youtuber itu ya jangan malu-malu kalau bisa gila ya gila gila tuh orang bakalan banyak mengenal kita jangan lupa upload-upload video baru untuk pemula ya seperti video-video saya tuh ya mau sehari uh, dua kali paling sedikit kalau nggak tiga kali tempat empat kali tidak apa-apa tambah lab streaming ya tambah lab silent, tambah lab primer itu sangat membantu untuk jam tayang kita dan untuk uh, biar orang-orang atau channel lain kenal sama channel kita jangan lupa tunjukkan wajah kita juga kalau misalkan di dalam bikin eh, video kalau di dalam live streaming malu ya jangan tunjukkan video kita sahabat-sahabatku ya ya orang mau ngomong apapun ya bodoh amat ya jangan, jangan lupa juga ya bila ini bisa kita, kita live streaming kalau yang sudah biasa sudah ma sudah nggak malu atau belajar aja belajar kalau salah tuh nggak apa-apa salah itu tandanya orang sukses ya kegagalan tandanya orang sukses ntar orang lain juga eh, bakalan eh, menolong kita membantu kita untuk memperbaiki memperbaiki uh, dalam streaming ya jangan lupa juga ya kita ucapkan terima kasih apa bahasa-bahasa biasa ya jangan lupa juga ya dikasih apa eh, apa sih namanya jaket ya jaket juga itu bisa dan mohon maaf ya bila mana eh, saya apa streaming atau live streamer live ini kadang-kadang saya kan pakai laptop tuh betul laptopnya itu spasinya lagi nggak bisa belum saya betulkan jadi terus huruf M nya itu kadang nggak bisa jadi kadang-kadang saya mau mencet apa mencet itu nggak bisa ya karena itunya udah apa udah pada rusak ya udah kendor ini saya mau kasihkan apa moderator kadang nggak bisa mohon maaf ya jadi itu sahabat-sahabatku ya kasih moderator itu nggak tidak bakalan berpengaruh apa-apa dan kalau misalkan live itu si penontonnya itu eh, komen apapun tidak menjadi sepat bebas kalau live itu ya mau kasih stiker stiker love apapun yang gambar pisang, banana, apapun bebas kalau lab ya kalau menurut saya. Dan saya juga punya cerita waktu itu ya eh, kebetulan saya lagi ya eh, pak ngedit-ngedit video, mengupload, saya lihat muncul tuh ada yang di beranda saya kok oh, ada orang lab, saya lihat ya ternyata sih dia juga saya sering dulu sering lihat juga muncul gitu ya. Ya saya masuk aja pakai akun yang satu ya kebetulan saya punya adik adik saya ya ada yang bang Eto yang Neng terus uh, akun saya ya channel saya yang kedua udah kadang udah lama nggak pernah pernah ngupload masuk punya dia ternyata uh, itu udah dia udah udah saya subscribe pakai akun yang itu dan dia belum mengembalikan ya udah lama ya saya masuk perkenalkan diri biasa ya Neng seperti itu itu, itu. wah terus dia ternyata lagi uh, ini menambahkan subscribe gitu judul itunya di sananya ya bos ternyata dia kadang banyak ngomong yang ngomongnya udah galak banget udah kayak apa ya saya bukan yang takut ya saya orang mengerti gitu dalam hati saya cuma orang lab itu kesombong ya disangkanya kita akun abal-abal ya akun palsu karena kita mengenal di situ ada sahabat-sahabat kita juga yang menghadiri lab kita saling sapa menyapa wajar jadi kita gini sapa menyapa misalnya eh bang Etoy apa kabar kita nggak boleh menyapa menyapa seperti itu belum saya kaget lah kok orang begitu jadi kita harus mendengarkan omongan yang mereka yang lagi live aja begitu padahal dia ngomong-ngomong apa menambahkan subscribe buat orang lain yang saya lihat yang perhatikan misalnya bolehlah dia menambahkan subscribe ke satu channel itu kan durasinya kan ini tiga menit paling sedikit kalau nggak tiga empat menit lima menit kalau misalnya durasinya per satu menit dua menit ya percuma nggak bakalan nempel emang bener kagak nempel tuh cuma ya jaga juga ya jaga juga kalau lagi live bicara jaga gaya bicaranya ya jangan apa sih menyudutkan seseorang itu oh, itu channel palsu akun palsu jangan jangan seperti itu sahabat-sahabatku ya sampai saya tantangin emang channel anda sudah dimonet ngelarang-larang nggak boleh pakai stiker-stiker saya gituin tuh ya kalau orang begitu udahlah nggak usah di subscribe biarin saja itu pengalaman pribadi saya ya sahabat-sahabatku jadi ya lab lab lab lab lab lab lab dan gaya bicara kita jangan terlalu tegang kita bawa santai aja bawa enjoy enjoy aja kalau lagi lab dan jangan menyudutkan atau menyalahkan seseorang untuk stiker ya untuk stiker stiker bebas tidak menjadi spam jaket tidak spam ya silahkan kalau ini guru-guruku seusuku ya senior saya ditambahkan di kolom komentar ya kalau penjara empat penjelasannya kurang jelas ya tolong dibantu ya, ya ya itu berdasarkan pengalaman saya masa dia lagi lab omongannya kasar banget ya kasar-kasar banget dan disangkanya kita memakai akun palsu padahal kita akun bener dan dia gayanya gayanya gaya selangit menambahkan subscribe yang makan subscribe itu perlu waktu ya tiga menit dua empat menit ya cuma kalau satu menit ya dua menit ya nggak nempel begitu kita komen mengasih stiker stiker itu kan YouTube yang menyediakan stiker stiker itu kalau menurut seperti itu ya kalau masalah stiker itu bebas komen apapun kalau lagi live bebas tidak ada masalah tidak menjadi spam yang saya tahu kalau kecuali kita dalam upload video orang mengomentari kita tidak sesuai dengan isi video itu merupakan spam sahabat-sahabatku ya ini menambah ilmu juga nama ilmu juga ya sahabat-sahabatku ya perlu diketahui ya sahabat-sahabat pemula ya lab primer lab primer ya nah bila mana ini ya kita kasih lah kasih apa komen juga ya terima kasih ataupun thank you kasih moderator juga dan sama lab silen juga seperti itu kalau misalnya lab, namanya lepsilen lepsilen silen itu kan diem ya bisa lab silen itu bisa uh, bisa juga dengan ya diiringi dengan musik ya musik-musik non copyright banyak-banyak cari aja lah non copyright kalau yang lab silen ya silen ya diem meskipun kita tidak komentar apa gimana namanya silent ya diem ibarat seperti itu sahabat-sahabatku tuh ya cara lab ya cara lab yang udah tiga tuh tiga lab ya kita belajar pelan-pelan maju bersama sukses bersama ya buat sahabat-sahabatku yang lagi lab ya jagalah kata-katanya jangan terlalu menyudutkan seorang salah ya jangan sok bener sok pinter padahal bego kalau menurut saya seperti itu ya yuk jadi berbagi pengalaman untuk maju bersama sukses bersama ya sekali lagi untuk stiker dan berbicara apapun di lab itu bebas ya untuk yang mengomentari ya kalau menurut saya seperti itu tidak akan spam ya kecuali komentar di dalam video tidak sesuai dengan isi video yuk belajar belajar lab belajar lab kita jangan menjadi penonton yang menjadi penonton kapan kita mau majunya kapan kita mau suksesnya ya meskipun uh, waktu lab ya untuk waktu-waktu mau jam berapapun bisa ya terus durasinya yang mau ya terserahlah durasi lab ya terserah waktu senggang anda ya dan tempat tempat mau dimanapun bisa bebas kalau tempat ya mau di kamar mau tempat, tempat eh mau di kamar apa kamar mandi apapun di tem, di tempat meja makan apa ya di ruangan tengah apapun di kebun ya di sungai bebas yang penting uh, kuotanya ada ya sinyalnya bagus kalau menurut saya seperti itu sahabat-sahabatku ya jadi untuk menjadi orang sukses itu kadang-kadang susah ya ya buat sahabat-sahabatku ya senior-senior saya ya berbagi ilmu lah berbagi ilmu sama sahabat-sahabat yang pemula biar mereka itu termotivasi eh termotivasi untuk menjadi uh, orang sukses ya sahabat-sahabatku kita kan senang kalau melihat sahabat-sahabat baru kita sukses ya sukses jadi dengan peralatan seadanya sederhana kita bisa sahabat-sahabatku ya ya untuk sahabat-sahabatku di pelosok tanah air Indonesia semangat berkarya dengan HP biasa RAM kecil semangat dulu saya seperti itu dan dulu saya sempat bingung, tidak ada bimbingan, tidak ada pencerahan. Uh, tapi sekarang alhamdulillah eh, saya sedikit-sedikit belajar, belajar, belajar. Saya bisa ya, bisa, saya bisa, saya bisa. Yuk, jangan mundur di jalan, jangan lari di tempat, kita belajar bersama. Intinya harus sering-sering upload ya, sering upload, sering upload video supaya channel kita uh, banyak dikenal sama orang lain. Yuk kita jemput bola, jemput bola, jemput bola, jemput bola. Masalah video apapun bisa jadi ya. Ide-ide kita harus ide-ide kita uh, jadilah pokoknya apapun bisa bisa jadi untuk jadi jadi uh, bahan video. Intinya ya live, live, live primer, live streaming lab silent jangan malu-malu yuk belajar belajar yang sudah bisa lab jangan jadi penonton terus yang jadi penonton terus yuk kapan kita mau majunya kapan kita mau suksesnya yuk selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba oh banyak loh senior senior saya oh, terima kasih thank you thank you very much ya, kalau dia mengerti juga ya di katanya lab yang menambahkan subscribe tetap tapi dia tuh jaga durasi juga nggak salah-salah mereka jadi seperti itu sahabat-sahabat dan omongannya juga enak didengar ya. Kalau ini malah marah-marah, jangan ini, jangan pakai lob, jangan pakai itu. enggak, elah, lu siapa? Lu channel lu juga belum dimonet lu. Kalau kita mau sombong kan seperti itu gitu ya. Jadi kita bila ada kesalahan apa gimana kita saling bantu ya untuk maju bersama sukses bersama bukan untuk menguntungkan diri sendiri karena orang sering lab ya sering lab sering lab itu bagus untuk me, apa mengejar jam tayang ya tapi kalau menurut saya kalau yang sudah dimonet yang sudah dimonet kurangin lah labnya kurangin lab kasihan lah kasihan maksudnya kasih waktu buat sahabat-sahabatku yang baru mau belajar lab ya untuk pemula-pemula kasihlah kasih kesempatan buat mereka biar maju bersama sukses bersama kalau misalkan sahabat-sahabatku pemula lagi lab, lagi lab, misalkan kita punya dua HP atau nggak pinjam aja HP tetangga, Pak prt anaknya, apa siapa, kita lab, udah, misalkan tidak ada yang menonton, kan lihat aja, yang penting di HP satunya lagi kan ada akun, bikin akun YouTube, ya beberapa akun, nah udah itu kita setel aja, kita tonton aja, lab sendiri itu bisa ya sahabat-sahabatku, kalau mau ya keluar masuk berapa menit kita keluar masuk lagi itu merupakan jadi wah nih hadir nih berapa orang berapa orang berjumlah ya jam tayangnya bisa lebih banyak sahabat-sahabatku ya jangan ragu yuk jangan apa ya ragu-ragu dah pokoknya silahkan silahkan seperti itu ya sahabat-sahabatku maju bersama sukses bersama terus kalau mau live itu kita pertama ya kita ini dulu ya kita mau akan membahas apa, membahas apa, membahas apa. Jadi bila mana sudah lab itu kita enak loh. Kecuali yang uh, kalau yang belum bisa bisa ditulis dulu ya bikin naskah dulu apa gimana. Ya kalau yang sudah biasa mah udah di luar kepala kita mau ngomongin apapun jadi. Kalau yang udah biasa tanpa tulisan, tanpa teks jadi ya. Kalau keseringan itu seperti orang gila, kadang kita ngobrol sendiri ya. Ngomong sendiri, baca bacecok, baca cok, itulah kalau yang sudah biasa beda ya beda sama yang belum biasa kadang kita tampil di depan kamera juga malu sahabat-sahabatku ya itu dulu saya seperti itu jadi jangan lupa untuk pemula atau yang mau beli, mau baru-baru ya mau bikin konten kreator kalau sudah bisa live, live, live, live, live, live ya baik live streamer, live streaming ataupun live silent karena itu bagus ya untuk mempermudah untuk mendapatkan jam tayang kita. Ayo, buktikan buktikan omongan saya, Bang Studio Etoy. Yuk, selangkah selangkah selangkah kita maju. Jangan mundur, jangan lari di tempat. Yuk, sayang ya subscribe udah banyak, subscribe udah banyak. Kita lab, kita lab mempererat tali persaudaraan, tetap jaga silaturahmi baik ke pemula ataupun ke eh, senior-senior kita atau ke channel besar akan kunjungi tuh sahabat-sahabat kita ya menjadi channel besar dia akan mensupport tuh akan mensupport channel-channel pemula thank you thank you terima kasih semoga bermanfaat maju bersama sukses bersama bersama Bang Studio toy thank you thank you